Oppitunti 6. Kynät ja kumit, osa 1. Kynä. Tämä on kynä. Kynä on keltainen. Pyyhekumi. Kumi. Tämä on pyyhekumi. Kumi on punainen. Kynän päässä on kumi. Kynän päässä on punainen pyyhekumi. Tämän kynän päässä on valkoinen pyyhekumi. Kynän päässä on valkoinen pyyhekumi. Monta kynää. Tässä on monta ruskeaa kynää. Nämä ovat ruskeita kyniä. Pöytälaskin. Tämä on pöytälaskin. Kynä, kumi ja pöytälaskin. Sinipunainen kumi. Tämä on sinipunainen pyyhekumi. Tämä pyyhekumi on sinipunainen. Tämä. Nämä. Ja monta. Tämä on kynä. Nämä ovat kyniä. Monta kynää. Tämä on sulka. Nämä ovat sulkia. Monta sulkaa. Tämä on tupakka. Nämä ovat tupakoita. monta tupakkaa. Tämä on tuoli. Nämä ovat tuoleja. Monta tuolia. Tämä on nasta. Nämä ovat nastoja. Monta nastaa. Tämä on puu. Nämä ovat puita. Monta puuta. Tämä on luumu. Nämä ovat luumuja. Monta luumua. Tämä on orava. Nämä ovat oravia. Monta oravaa. Tämä on muna. Nämä ovat munia. Monta munaa. Tämä on avain. Nämä ovat avaimia. monta avainta. Tämä on laatikko. Nämä ovat laatikoita. Monta laatikkoa. Tämä on sika. Nämä ovat sikoja. Monta sikaa. Tämä on hame. Nämä ovat hameita. Monta hametta. Tämä on sammakko. Nämä ovat sammakoita. Monta sammakkoa. Tämä on sohva. Nämä ovat sohvia. Monta sohvaa. Tämä on nappi. Nämä ovat nappeja. Monta nappia. Tämä on aasi. Nämä ovat aaseja. monta aasia. Tämä on grilli. Nämä ovat grillejä. Monta grilliä. Tämä on kaappikello. Nämä ovat kaappikelloja. Monta kaappikelloa. Viivoitin. Tämä on viivoitin. Viivoitin on keltainen. Kaksi viivoitinta. Tässä on kaksi viivoitinta. Nämä ovat keltaisia viivoittimia. Valkoinen kynä ja kumi. Pyyhekumeja ja kyniä. Kolme pyyhekumia ja monta kynää. Kaksi kumia. Tässä on kaksi kumia. Nämä ovat punaisia pyyhekumeja. kynä, kumi ja viivoitin. Tässä on kynä, kumi ja viivoitin. Kynä on keltainen, viivoitin ruskea ja kumi on punainen. Kaksi kynää. Tässä on kaksi kynää. Tässä on kaksi keltaista kynää. Nämä ovat keltaisia kyniä. Purkki. Tämä on purkki. Purkki on keltainen ja siinä on kuvia. Tämä on keltainen purkki. Kuusi väripurkkia. Tässä on kuusi väripurkkia. Nämä ovat väripurkkeja. Keltaisia kyniä. Purkissa on monta keltaista kynää. Värikynää. Tämä on värikynä. Tämä on keltainen värikynä. Värikyniä. Tässä on neljä värikynää. Nämä ovat värikyniä. Monta värikynää. Purkissa on monta värikynää. Huomiovärikynä. Tämä on huomiovärikynä. Tämä on keltainen huomiovärikynä. Neljä huomiovärikynää. Tässä on neljä huomiovärikynää. Nämä ovat huomiovärikyniä. Kaksi kumia, kynä ja keltaisia muistilappuja. Öljyväriliitu. Tämä on öljyväriliitu. Tämä on punainen öljyväriliitu. Öljyväriliituja Tässä on monta öljyväriliitua. Nämä ovat öljyväriliituja. CD-kynä. Tämä on CD-kynä. Kuulakärkikynä. Tämä on kuulakärkikynä. Tämä on violetin värinen kuulakärkikynä. Kolme violetin väristä kuulakärkikynää. Tässä on kolme violetin väristä kuulakärkikynää. Nämä ovat violetin värisiä kuulakärkikyniä. Huopakynä. Tussi. Tämä on punainen huopakynä. Kolme huopakynää. Tässä on kolme huopakynää. Nämä ovat huopakyniä. Mustekynä. Tämä on mustekynä. Penaali. Tässä on penaali. Penaalissa on monta värikynää. Mustepullo. Tämä on mustepullo. Paperi ja kynä. Paperi on valkoinen. Samanväriset ja eriväriset. Eriväriset tuolit. Samanväriset tuolit. Eriväriset pullot. Tässä on kauniita erivärisiä pulloja. Eriväriset langat. Tässä kaupassa myydään paljon erivärisiä lankoja. Eriväriset napit. Samanväriset kukat. Kaikki kukat ovat tässä samanvärisiä. Neljä jalkaa, kaksikymmentä varvasta. Eriväriset varpaat. Erivärisiä lautasia. Samanväriset nastat. Erivärisiä pyykkipoikia. Narulla on erivärisiä pyykkipoikia. Erivärisiä paitoja. paljon erivärisiä pyykkipoikia. Samanvärisiä ruuvimeisseleitä. Erivärisiä lehtiä. Erivärisiä kankaita.